Kaixo, nolako gogoa neukan une hau iristeko. Gaur, zazpi bidaiaren lehen eta paren berri emango dizuet. Orain arte, kostata isilpean mantendu dudan bidaiaren detaileak ematen hasiko natzaizue. Eta bidaia guztiek daukate bere bezpera, bere prestaketa, urduritasun, tripako tximeleta eta jirabirekin. Igande arratsaldean, senide baten ezkontza baten biharamunean, trasteak prestatu eta jaso ninduten Iñaki eta Peiok. Euripean egin genuen eibartik pagomakurrerako bidea. Han hasi baitu Buruan bueltaka gaurko eguna. Ibilbidea, ordutegia, non grabatu, non bazkaldu. Atzo neukan orduritasun maiarako ondo jamar egin dut lo eta iritsi da eguna bazen garaia baneukan ba, ba asteko gogoa Goizeko sortzi edan ekin diogu bideari peio inaki eta irurok. Eza ahaztu, bidai hau ganoraz grabatu eta dokumental bat egitera zela. Lekanda mendia alboan utzi eta arrabako zelaietarantz igo gara. Urrutian ikus nitzaken zazpi bidaiko lehen bitontorrak ateriekin diogu egunari, atzoko euribarik. Arrabako zelaiak atzean utzi, eta zazpiko lehen tontorra aldamin, kaguen, ordurako aizea majo sakartuta geneukan, eta drona pixka bat aireratut orduko, egan iesean zijoan. gorbeiara igo gara ondoren, zazpi bidaiko bigarren tontorra, ordurako lainoek estalia zuten. Aizea oso zakarra zen eta azkar jatxigara, kale, beraz, ezin indronarekin irudirik grabatu. Pena sentsazio horrekin, hasi naiz, ubiderantz jaisten. Gaur egin dudan bidearen tarte hau, lehenago ere egina daukat, iru handiak lasterketan. Baina aurrekoetan, gabaren iluntasunean pasa ostean, deigarria egin zait, egun argiz pasatzea. Zeinen desberdina den basoa, erreka eta ubide erritxoa bera egun ez Etapako, amazazpigarren kilometroan neukan. Hor, behi hori agurresan eta otxande orantz, iru handietako bidetik. Oar bat, Ibilbide guztiak zazpi.eus webunean joango naiz publikatzen ados, horrela ikusiko duzue nondik ibili naizen. Eta akaso animatuko zara ibilbidea errepikatzera, ezta? Ba hori, urrengo geltokia, otxandio, hogeita irugarren kilometroa gutxi gora bera. Herri elegante honetan neukan peio zain, Iñaki ez da iritsi, eta kilometro gutxira dagoen oletan egin dugu itzordua. GR ibilbide polit batek lotzen ditu, otxandio eta oleta, bere marka zuri gorri egin. Otxandiotik beti urkiola edo legutio aldera hartu izan dut eta enuen ezagutzen oleta. Sorpresa ederra izan da. Anboto, ipizte eta orixol alde honetatik ikustea politia izan da. Ura eta jana motxilan sartu eta mendian gora joan naiz. Orixol eta kastillo alderantz. Ordu erdiko atzerapenaz hasi dudan ez eguna eta eguzkia seiretan eskutatuko zenez, urduritasun punto batez ninduan. Sarri xamar erlojuari begiratuz. Hau izan da, egun osoan gutxien gustatu zaidana. Banekien ala izango zela, ze gaurkoa da, bidaia osoan kilometro gehieneko etapa. Eguna gozatu dut, baina nik neuk errepikatu izan dut, bideaz gozatzea nahi dudala eta erlojuari etengabe begiratuta, ba, gozamen gutxi. Erlojua bide laguna izatea bai, baina ez agintaria. Ze oletatik gora dagoen baso eder horretaz, patxadaz gozatu beharra dago. Erlojuaz pixka bat ahazten eta parajeaz gozatzen saiatu naiz. Basoaren barrenean, etzeoen erraxa bidea jarraitzea, markak etziren oso ugariak eta horbelak estaltzen zuen bidearen arrastoa. Baina iritsi naiz, Santikurt ermita ingurura, debagoieneko ikuspegi ederra dago bertan, ederra Hemen grabatu genuen zazpi proiektuaren tizerra, kariñoa diot, paraje honi. Egia da, amamaren aspaldiko aide batzuk aramaixokuak zirela. Baina bestelako loturarik izan ezaren, gustoko dut baso itxia, aitzek zailtzen duten ibilbiden nekeza, baiarara dagoen ikuspegia, akaso hiru handiak amaitzen saiatu nintzenetako batean hemen egin nuelako pot, eta hiltzatuta geratu zait, burmuinean. Krutzetan, inaki neukan zain, Baskaria pronto zuela. Nio, sake honekoa naiz eta zeinen gustora Baskaldu dudan. Gainera, horretan enbilela bisita etorri zait. Andoni laguna etorri da. Nirekin egin du krutzetatik aurrerako tartea, aretsabaleteraino. Futbolari buruz berbetan joan gara, zer bestela. Gainera, apotza auzora iristean, eman dit motxilan zekarren niretako oparia. Eibarko kamiseta bat zazpi zenbakiarekin. To! Barkatuko didazua futbola maite ez duzuenok, baina konfesio txiki bat munduan hogeita zazpi mila ibartar bakarrik gaude. Eskerrak, nola ez naiz bat postuko alako opariarekin, txikiaren arrotasuna. Ah, eta botzagak bizitatxo bat merezi du, eh? Besterik ez bara, bere hierri borobil bitxia ikusteko. Are txabaletan agur esan diogu elkarri Andoni eta biok. Eta urkuluko urtegira doan bidegorria hartu dut. Oraindik kilometro batzu falta ziren egun amaitzeko eta bisi joan beharra neukan. Urkulun jada etzegoen aizerik eta bertan zain neukan peiok dronarekin irudi batzuk hartu ditu. Janari pixka bat sartu motxilan eta elkarrekin egin dugu arao alderako bidea. Orkatzategi mendia gure eskuinean lagata. Harrikrutzeko koben aparkalekuan inakirekin utzi dut peio. Eta etapako azken kilometroak bakarrik egin ditut txo, bide polita hortik amaiera erakoa. Porlan estatpatutako hori zer izango dote zen, uidea? Urtegi txiki bat eta amaieran eskaierak. Nora? Gora? Beti gora? Azken argi izpiekin batera, iritsi naiz arantzazura azken eskaiera hauetan nituen zain kuadriako berriz eta ibon. Baita inaki eta peio ere. Goian, saioa jon eta danelekin. Iritsi eta bere ala hasi euria. Azkar babestu gara autokarabanan. Lehen pausua nekeza izaten da. Alakosea izan da bidaiaren lehen eguna. Zazpi proiektuko lehen eguna eta aurreneko bitontorrak. Baina badakizu zerekin geratzen naizen? Ikaragarri babestuta nagoela. Lagun asko ditudala inguruan, babes handia ematen didatela. Lehen etapatik babestuta sentitu naiz. Eta horrek indarrandia ematen dit. Iza lagunak sarriantzean errepikatzen du, bakarrik baino urrunago iristen garela konpainian. Naiz eta mantxoago joan. Ni ez naiz azkarri biltzekoa, baina gaur bezalako konpainia onarekin oso urrunera iristeko asmoa daukat. Hona hemen lehen etaparen fitxa teknikoa. Ofizialki berrogeita hamabost kilometro ziren, erlojuak berrogeita ha zazpi, seinalatu ditu. Teorian bi mila berrogeita metro positiboko desnibela. Erlojuak bi zazpi izan direla dio hasi da bidaia. Txo, urrutira iristeko asmoa daukat. Aio, urrengoan, bigarren etapa.